Lutadora, cuidadora, sempre a olhar pelos outros. Era uma grande mulher, guerreira. Sempre protetora. Um porto-abrigo. Protetora. É uma lutadora. Olá, mãe. Bem, eu uh, queria aproveitar este dia para te agradecer por seres quem és e por estares lá sempre nos bons e nos maus momentos. Ser mãe não é dar a luz, mas sim participar na vida dos seus filhos. E foi sempre como que fizeste até hoje. Agradeço-te por tudo aquilo que sou. Nestes dias a gente lembra sempre de tudo o que vivemos e tudo o que fizeste por mim. Portanto, obrigado e tudo o que sou hoje devo-te muito e muito a ti. Ter uma mãe como tu é como ter um porto de abrigo para toda a vida porto de abrigo onde posso desabafar as minhas tristezas e as minhas preocupações e onde também posso festejar todas as minhas alegrias. A minha mãe é a minha melhor amiga. É o exemplo que tento seguir em todos os passos que dou na minha vida. A minha mãe é um ser maravilhoso, o meu colhado todos os dias. Neste dia é perfeito para me agradecer, pois tive o privilégio de ela me criar os meus três filhos com todo o amor e dedicação. Mãe, obrigado por o sacrifício que tu fizeste na vida para me tornares o que sou hoje. És o meu anjo da guarda. Desde que a pandemia começou, já perdemos muito. Desde aniversários ao nascimento do teu neto. Mas nunca perdemos o amor que sentimos uns pelos outros. São tempos difíceis, mas tornam-se muito mais fáceis quando consigo ouvir a tua voz, ouvir a tua cara. A minha mãe é o meu exemplo de vida. Todos os dias, o meu maior desejo é diminuir a distância entre nós. Tenho muita saudade do seu cheiro, do seu abraço e do seu amor. Olá, estrelinha! A é Patejão, feliz dia da mãe. Não estamos juntas, mas estás sempre no meu coração. E feliz dia da mãe. Feliz dia da mãe. E feliz dia da mãe. Muito obrigado, mãe, por tudo. Feliz Dia da Mãe. Feliz Dia da Mãe. Feliz Dia da Mãe. Feliz Dia da Mãe. Te amo, mãezinha. Beijinhos. Feliz Dia da Mãe.